الضيوف اللي لكم في السوايد خالص الحب يا عز الرجال الوفي مشعل الفلم فاتي قاعد وان ذكرت المكارم كان ابوها عطيه وان ذكرت المكارم كان عيال انضحط حمتهن الكوايد من اللبه الحارثية مشعل اللي تباهي به جزال الفرايد أشهد انه على روحه جرية بسعود الفذ نلت المقاصد ذاك راعي الفعول الناهية والسود مرحبا يا هلا بالضيف أول وآخر يا عسى أيامكم بالسعد تبقى ضوية يا عسى أيامكم بالسعد تبقى ضوية يا عسى أيامكم بالسعد تبقى ضوية صفر خمسة خمسة ثمانية